Yule kijana mwenye mimba ametoka na amekana mimba, amesema hata kama niko nayo si yake. Nimefanya ngono na baba yangu mzazi, wakati mwingine nimefanya hicho kitendo na ndugu zangu. Nilikuwa natumika vibaya. Usilolijua ni usiku wa giza, wahenga walisema maneno hayo, na mimi siku ya leo nakukumbusha tu kwa sababu najua unajua, lakini inahusiana na madam tuliye naye hapa, ni kutokea nchini Kenya, ni bahati na neema katika studio zetu za Tiki TV.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 Niko na mama mzazi, baba yetu alituacha mwaka huu na miaka yangu ni 31. I was born in 1989 pale Machakos County, maeneo ya Kenya. I like the way you introduce ah, yourself. Thank you. Hongera sana. <laughs> Asante. Basi kama tulivyozungumza kwa watazamaji wetu, yani introduction yako mimi nimeipenda. Moja kwa moja tuelekee katika mkasa wetu tuweze kujua Who is Veni Katote and what happened to her? Okay, Veni ni msichana, niko na mtoto mmoja kijana na nimeokoka, na safari yangu ni safari ambayo ni ya majuto, ni safari ambayo ilikuwa ya kilio na machozi, na ni safari ambayo ule wakati haikueleweka, na <clears throat> ni safari ya kukua na jini mahaba. Ni kwa maana kumbuka, nilipozaliwa nilizaa katika familia ambao ni ya watu ambao hawajamjua Mungu. Mamangu alikuwa anaenda kwa waganga, kutembelea waganga kutafuta suluhisho ya ndoa yake labda. So niliamka nikapata mama yangu anatembelea waganga. Lakini nilipofika class 3 bado mamangu alikuwa anaenda kwa waganga. Nakumbuka hapa nilikuwa napelekwa kwenye maji. Maji ambayo yalikuwa ni mengi sana enye siwezi kumbuka nikishapelekwa kwa yale maji ni nini kilichotokea mahali pale ama nilipelekwa kufanya nini. Ni kwa maana ule muda nilikuwa bado msichana mdogo, so ikakuwa ni mtindo wa kila siku wa kupelekwa kwenye maji, na kwa hiyo nikapewa uoga, nikawa niko na uoga mwingi sana ambayo sikuambia mtu eti napelekwa kwenye maji, lakini kitu inafanyika kila usiku masaa ya kwenda kulala, singeweza kuwa na imani, ni kwa maana ninajua nitapelekwa kwenye maji. Hiyo ni darasa la tatu. Nilipokuwa ninakuwa nikafika darasa la saba, mamangu akaokoka, akaamua kuokoka. Sijui nini limfanyikia, akaamua kuokoka, akatupeleka kanisani, na ile wakati tu mnafanyishwa toba, tukafanyishwa toba, nikasema nimeokoka na nikaanza uombezi. So nilipo join secondary school nimesoma vyo vyo vingi vya secondary school I think ine kuna ile ya, ya pili niliyoenda nilikutana na mwanamke ambaye ni kama kuni, kunikaribisha pale shuleni. <clears throat> Huyu mwanamke akanifunza, akakuwa ananifunza kufanya kufanya ngono katikati ya mwanamke na mwanamke. Ni kwa maana kumbuka akiniambia nimshikeshike, nimlalie ama yeye anilalie. Ilifanyika mara moja, nikatoka pale nikaenda shule nyingine na pale nikapatana na mwanadada mwingine bado aliyefanya kitu kama kile, lakini hatukuwa tumefunzwa kuwa hicho kitendo katikati na mwanamke na mwanamke ni mbaya, lakini nilijua hicho kitendo katikati ya mwanamke msichana na kijana ni makosa. So sikuwa na sikuwa na shida akinifa, tukifanya vile nilikuwa tu ni kawaida tu ama ni sawa tu. So nilipomaliza shule bado katika maisha yangu pale primary school kulikuwa na kukataliwa kwingi, kulikuwa na kuonewa, kuwekelewa maneno umesema, umesengenyana na vitu vingi tu. Ilikuwa ni maisha ya upweke. Pia secondary school ile tu kidogo upweke, ni kama kukataliwa, ni kama kuonewa, ninateseka ndani ya moyo wangu, ndani ya rohoni mwangu <clears throat> So nilipomaliza secondary school <clears throat> nikajoin college. Mara ya kwanza kwa akili yangu mimi nimeokoka, lakini sijajua wokovu undani wa wokovu ni nini, lakini kuna ile ninajua hii ni dhambi, ile si dhambi. So kuna vitu ninafanya ambazo mwenyewe sijielewi na sizi nikaeleza zinafanyika namna gani. So nilipoingia pale katika ile hali, ninajua kuna kuwa na boyfriend kuna kijana mnafaa kuwa naye uhusiano na yeye. So nikakutana kijana akwa kijana sana, alikuwa ile wakati mimi ni mtoto, lakini yeye alikuwa ame, amekuwa kidogo. Ndio hiyo siku tukajuana, baadaye kidogo tukakuwa tumekutana kimwili, na tulipokutana kimwili, sijui ni siku hiyo tu ama ni siku yake, but ilifanyika kwa haraka. Nakumbuka nikikuwa na ndoto hiyo siku maeneo saa tisa saa kumi ya asubuhi nikakuwa nimeota nimefanya ngono kwa ndoto same same night ambayo ulikuwa na wewe kijana sijui ni the same night ama ni the following day lakini ni hiyo tu nimeshajua kulala na mwanaume so kwa hivyo nilipoota kwa ndoto ninaelewa kilichofanyika na hii tukio ilikuwa ya, ku, ya kunitisha na ya kunifanya nikuwe na uoga ni kwa maana katika maisha yangu haikuwahi fanyika vile. Kwa hivyo kwangu nilisikia katika moyo wangu sio vizuri, ijafanyika vizuri. So nilipoamka <clears throat> kwa ile plot nilikuwa ninakaa nika, nikaeleza watu pale, wakaniambia unajua, hizi manyumba kuna watu wamechukua majini, so maybe ni hizo vitu zimeamua kulala na wewe na nikaachia pale, lakini ikawa ni mtindo wa kila siku, so ni kila nikilala kuna kitu inatendeka, nikilala kuna kitu inatendeka, hata nikiomba haje, kila hiyo kitu inatendeka. So, inatendekaje? Nina ninakuwa na mtu ambaye anakuja kulala na mimi kwa ndoto, ambaye ni mtu simfahamu hapa, kwa namfahamu, lakini nime nimefanya nimefanya usharati kwa ndoto, nimeota kama nimefanya sex kwa dream. So nilipotoka mimba inakuwa, yule kijana mwenye mimba ametoka, na amekana mimba, amesema hata kama niko nayo si yake. Though mimi sikumwambia nikamwambia niko na mimba, lakini habari hapa hinje zikamfikia fulani ambaye alikuwa mchumba wako ako na mimba, lakini anapenda ripoti hiyo mimba si yangu, lakini na mdomo yangu sikumwambia. Niliogopa nikimwambia atakataza hili, so nikanyamaza. Ikafika wakati ndoto zimezidi kila wakati, na nime, nimekuwa na ile kujitenga na watu na pia uso wangu umeharibika, nimekuwa na, na, na vitu kwa uso ambazo zimenifanya pia mimi mwenyewe nijikatae, ninajua sikai vizuri. So ikafika wakati lazima mama yangu mzazi angejua. <clears throat> Nilikuwa naishi wakati na baba yangu mzazi. Mama yangu akakuja akajua ni kweli mimba hipo, hata kuniuliza, aliona tu mimba hipo na wakaniongelesha na hiyo siku baba yangu mzazi alikasirika sana, ni kwa maana pia yeye hakuwa ameamini. So mamangu alipokuja akaona ni kweli na akamujulisha baba yangu ni kweli, alisikia kuvunjika moyo sana. So aliongea vibaya, akagombana na ikaisha vile. So nilipokaa pale nikaona ni kwa maana mama yangu mzazi ameshajua hakuna umuhimu wangu kukaa mjini, hata niende kijijini. So kufika pale ikakuwa sasa ndio zaidi hapa nayo naweza ona ni nani ambaye ninalala naye kwenye ndoto. Pale Nairobi singeweza kuona sura ya mtu na singeweza kukumbuka, lakini hapa nyumbani nao nikaanza kukumbuka na nikaanza kujua ni fulani nyumbani kwenu sasa hapo? Nyumbani pale nimezaliwa. Ninajua huyu ni mtu fulani. Najua nakumbuka asubuhi nikiamka naweza kuambia niliota nimefanya ngono na mtu fulani. Ambaye ni nani? Wakati mwingine ningeota nimefanya hicho kitendo na ndugu zangu, nimeota nimefanya hiyo kitendo na baba yangu mzazi, nimeota nimefanya hicho kitendo na mama yangu, nimeota un, nilikuwa natumika vibaya kwenye ndoto. Ni kwa maana kuna wakati mwingine hicho tu kipindi nakumbuka mama yangu naota amechukua mti na ananifanya nayo. Sasa inani inanitesa kwenye ulimwengu wa rohoni, ninateseka sana. So inafika pale nyumbani hata sasa hawakuji kulala na mimi inafanyika ni kama kunibaka talazima lazima ninalazimishwa kwenye ndoto. Nakumbuka ndugu yetu ambaye ni wa kwanza ambaye ndo ameki, amefungua mimba ya mama yangu, tumbo la mama yangu. That is the first born. Ajazaliwa kama ako na akili timamu. Ule wakati alikuwa ni mwenda wazimu nja fulani ama nyingine, hakuwa akili yake iko sawa. So ile wakati nilikuwa naota ananikimbiza na huo uenda wazimu anataka kunibaka. Wakati mwingine huko kijijini kwetu kuna mtu ambaye ni mwenda wazimu ya ukweli, ni mwenda ni mzee lakini mwenda wazimu. Mara mingi naota amekuja amenikimbiza na amefanya ngono na mimi. So ikakuwa ni maisha ya kuteseka, ikakuwa ni maisha ya kulia, na ni unaumia ndani. ni kwa maana ninapoota usiku, asubuhi si kila mtu tamwambia hizi vitu. nilikuwa namwambia ni yangu mzazi. Lakini pia nikimwambia hana uwezo wa kunisaidia. Tutaomba tu mwenyewe nitaomba lakini hakuna kitu, hakuna mabadiliko. So katika ule muda Mungu akanisaidia, nikajifungua vizuri na hafta kujifungua baada ya kujifungua kidogo ikakuwa ni kitu kingine sasa ninateswa, nilikuwa ninateswa kwenye rohoni physically, yani kwa kuniangalia nje niko sawa. Kama sijakusimulia hadithi yangu hautanielewa, lakini ndani ninaumia. Ni kwa maana kuna majuto, ni kwa maana kuna kilio na kuna kuteseka kwingi ndani ya roho yangu. So nilipojifungua ni kama ilibadilika kwa kitu kingine, na huu muda sijajua shida ya maisha yangu ni nini niko tu sijajielewa na sijui nilikosea wapi na sijui ilifanyika haje. Nilipojifungua nikaanza kuwa natamani, natamania, nasikia mwanamke akiwa na mimba huko kwetu Kenya, kuna zile mawe wan, watu wako na ujauzito wanapenda kuzikula kuna kale uko nile tamanio ya kitu fulani inaitwa craving, unatamania kitu fulani na kama hujakikula hautapata amani. So ile wakati nilikuwa natamania nyoka, na kama sijaona nyoka sijaridhika, kwangu ni kawaida tu. So nilikuwa ninaamka ninatafuta nyoka mpaka nitaiona kwa kwa fence, kwa hizi vile kumejengwa kwa fence, kwa barabara nitaiona, na zote zilikuwa ni kala moja. Ni siku tu moja nimeona kala tofauti ambayo ni ya kijani na ikiwa katika naendelea imefanyika katika miezi miezi tano miezi sita. Wakati mmoja nikaambia ndugu yangu uh, nikitoka nikirudi nimeona nyoka. Leo nimeona nyoka kubwa, nimeona nyoka kubwa. Akaniuliza, na wewe kila siku unaona nyoka katika hii familia? Nikagutuka, oh, na kuanza kuwa kuna uwezekano kuna kitu ambacho si sawa. Alafu ule muda kuna kitu fulani nilikuwa ninakula, kuna sijui inaitwa haje kwa Kiswahili, uko nyumbani unachukua, ni kwa naumwa na roho. So kuna mama fulani alinielekeza akaniambia, uki hii kitu ukichukua weke kwa moto ita change, yani itakuwa na unga unga ya black, ukikula utapona roho. So ni kwa maana nilikuwa na ulcers, nilikuwa na vidonda vya tumbo, nilikuwa na, nakula nipone, na ikakuwa ni kama mtindo, nimeipenda kukula kila mara. So hii siku siku moja ni, ni kitu gani? Kwa kizungu tunaita cucumber. Cucumber. Mm. Tango. Watu wanaelewa matango yale. Mm. Ehe, siku moja. Chungu. Yes. Siku moja kuna ile yake zile zinamea hivi kama mti mm. ndani ile kitu. Nikapata ndani iko na iko na hizi vidudu ambazo hutembea kwa vitu ambazo ni mbichi katapila kitu kama hiyo mm. so nilipo naichukia sana nilipoipata nikajiuliza like ninakulaga hizi vitu nikasikia vibaya si nikaachana nazo sasa ile siku ndio nili, nili, nilihota kama nimefanya ngono na, na nyoka nikalala vizuri najua ila wakati imefika wakati lazima nitalala na Biblia. lazima nike Biblia pale kando nimeamini nikilala na bibilia sitaota lakini nalala Biblia lakini nitaota. Nitaomba, nitaota wakati mwingine nachukua Biblia niekelee juu yangu. Naamini hakuna kitu imeshinda hiyo. Sitakuwa na hizo vitu. Ikakuwa ni mateso. So wakati ile Biblia yangu bado iko wapi? Iko pale. Niko na Biblia yangu na nimeamini Mungu sitaota. Lakini hiyo siku niliota. Nikaamka, nikashtuka kwenye ndoto nikakuta nimeshafanya hiyo kitendo na ile kitu nimefanya nayo ilikuwa ni nyoka na ya kushangaza ni zile nyo, rangi ile nyoka nilifanya nayo ngono ni ile nyoka naonaga kila siku. So bado hapa sijaelewa shida iko wapi. Nikamka nikamweleza mama yangu, tukaanza kutafuta wachungaji. Mchungaji akija nitamwelezea tu, lakini bado hailiwi nimwambie naota, yani hizi vitu kwake ni kama hazijawahi fanyika, lakini mimi ndani yangu ninajua kuna mahali nasikia nimeteseka sana. So ikafika wakati lazima niache mtoto nyumbani niende Nairobi nikatafute ajira. Mungu akanifanikisha tu nikapata ajira na nikapata kibali katika ile kazi, lakini hapa nilipofika mjini hakuna kuota, ninafanya usherati, kuna vitu zimepungua, lakini nikakuwa kuchanganyikiwa. Napata maisha yangu sina mwelekeo. Niko yani sina sijaji unajua kama mwanamke sijajirudisha mahali pamoja. Mm. Akili yangu inafanya kazi kweli kweli. Yani sina msimamo na si kuweza kutila katika ile kazi. Nitaenda niache hiyo kazi, niamue ni, ni tu sitaki. Kuna vitu zaidi zinafanyika ambazo zinanitesa. Nina, kuna kitu inanitesa ulimwenguni wa rohoni lakini sijajua ni nini. Katika ile kuacha ile kazi, niliachana ile kazi ya mwindi, nikaenda kuingia kwa matatu, kwa daladala na nika, maisha yangu kapata ninayafurahia ninapokutana na wale watu wa kubebesha gari. So nikiwa na wao ninasikia vizuri. Wapigia debe eh, hao hao vijana. Nikabadilisha mtindo hata wa maisha yangu, jinsi ya kuvaa, mm. hata maongeo mm. naweza sema kitu chochote tu yani nikakaa tu yani nikasema niwenda wazimu yani si unajua maisha ya wale vijana mm. wanavuta bangi si kuvuta bangi lakini maisha yangu ni hayo yani ukinikuta katikati yao hakuna tofauti mm -hmm. na mm-hmm. tukakuwa tunapendana na wao tunafanya kazi pamoja so katika hii hali ni kwa maana nataka nitoshee katika mm -hmm. hicho kiatu chao inanibidi hata nywele nikabandilisha mm nikaweka zile rasta mm nikabadilisha trouser ambazo ni, ka, ni trouser ni za kwanza za kutoboka toboka mm. ni kwa maana lazima nishikane na wao, ninaenda kwa klabu kukunywa pombe, naona hayo ndio maisha sawa lakini unajua hapa naishi maisha mara mbili maisha mbili kuna enye kuna ile ki kuna watu ambao wamejua nimeokoka na kuna wengine maisha yangu hakuna wokovu hata kidogo, hata hata ile ya kunusa hakuna. Lakini watu ambao nimezaliwa pale nyumbani wameshajua mimi nimeokoka, na kuna vitu ambazo hata wakiambiwa watakana, ni kwa maana wananijua, lakini mimi hapa sijielewi ni kama ninajibandilisha. Yaani nikienda nyumbani nimeokoka 100% jinsi ninavyoomba, jinsi ninavyohubiri, jinsi ninavyokaa pale, lakini kikija mjini ni mtu mwingine tofauti. Lakini ndani yangu ninajua nimeoko, lakini nikikwambia pale hautakuwa unaniamini kwa maana jinsi kwanza ninavyovaa, ninavyotembea, yani vitu hazina ukweli. Nikakaa pale muda si mrefu tu nikakutana kijana ambaye mm. tulianza kupendana naye na ilikuwa ni mara ya kwanza. Sasa nimepata na ndugu ambaye nimeshakuwa msichana mkubwa, najua sasa kuna faa kuwa na mtu na girlfriend na mpenzi wake, na nikaingia na ile kijana katika hile tu kipindi cha huyu ndugu nikaanza kuji, kujichua na inanikujia kwa mpigo, inakuja kwa nguvu na sikuwa naelewa hii imetoka wapi, lakini nasikia nafaa nifanye, inanisukuma lazima ufanye, na kama sijafanya siridhiki, na hata kama nimekuwa na yeye asubuhi, najua unanielewa mm. hata kama nitakuwa na yeye asubuhi, akishaenda maybe kazini, lazima wewe mwenyewe huku e, lazima itakuwa ni lazima na hakuwahi jua hakuna siku hata ameshaifikiria ni kama niko katika ile hali ile kitu alijua alijua kuwa ninahangaika mm. ni kwa maana nitamwacha leo kesho nimrudie yani ni maisha yani naangaishwa tu kuja rudi mambo ikakuwa mingi saa baadaye ikakuwa tumeachana nilipotoka kwa kijana nikaamua nimtafute Mungu tena nikarudi kwa maombi, nikaenda kwa mlima. Hapa ndao mambo ikakuwa imenizidia. Ni kwa maana nilikuwa kwa mlima wa Mungu, nimeenda kufunga na kuomba. Lakini pale sitaota, sihoti na nafanya usharati kwa ndoto, sitajichua, ni kwa maana niko pale kwenye mlima. Lakini kuna kitu moja ambayo ilifanyika kwa hizo siku ishirini na moja nilikuwa nina eh, kila wakati ninawaza ninawaza hicho kitendo mm. ninawaza ninafanya hivyo na siwezi siwezi kujicontrol siwezi jizuia mm. itanikuta hata kama mhubiri ako pale kwa madhabau anatuhubiria akili yangu nina, na ninajaribu nisi, nisiwaze hile tendo lakini wapi na nikakaa pale hizo siku ishirini na moja nikapungua mwili nikakonda nimeomba lakini kuna vitu bado hazijakuwa sawa. Nilipotoka bado nimerudi nyumbani, maisha haiko sawa. Ni kwa maana kitu ya kwanza sina nyumba, sina kazi, niko tu na nimeshakuwa msichana mkubwa, niko na mtoto. Ni vile tu wazazi hawawezi kukutupa. Wakanikaribisha tena nyumbani na kwa kile kipindi tu dadangu mdogo akaniambia hakuna haja ukaa nyumbani, njoo Nairobi tufanye biashara. Mm. Ni kwa maana sina nyumba, nilienda kuishi kwa nyumba ya dada yangu mdogo, ameolewa. Ndio. Lakini hapa bado ile kujichua jirudia. Ukiwa tena kwa dada yako, e, kwa eh, mdogo wako wa kike. E, nilikuwa najichua kwa kila mara. Mm. Na sikupenda, sitaki lakini najikuta. Haya, mara mingi ni kwa kwa dadangu unapata kuna wale wanaume ambao wananitaka. Lakini mimi siwezi. Mm. Siwezi kubali tufanye hilo tendo. Ni sawa tu atanikaribisha kwake, twende tukae na ikifika nile wakati anataka kufanya hivyo, mimi sitamruhusu, itabidi ajichue mwenyewe ni kwa maana mimi sitakubali. Kuna kitu, kuna nguvu fulani zinanizuia. Mm. Ni sawa nataka lakini siwezi na hata si, hata nikijalizamisha iwezekane. Wakati mwingi inanikuta ninalia. Sa yule ndugu labda ataanza kukuwa na mawazo, unalia kwa nini, nimekukosea. So vitu zitafanyika ambazo si za kawaida, itabidi yule ndugu, ni kwa maana ni mwanaume, atajichua. So nimetazama wanaume wakijichua, siwezi jiwasaidia na mimi sijajielewa. Ikaenda hivyo, nikaanza kuogopa, nikasema si kawaida na mimi sijui nini nanifanyika katika maisha yangu. Ni, anajichua pale, siwezi fanya hicho kitendo na yeye anajichua, na mimi nikirudi nitakuja kujichua mara mingi imefanyika niko kwa dadangu mdogo nachukua biblia juu nasikia maisha yangu ninahitaji msaada ndani si hapa nje ndani nahitaji msaada so nachukua biblia nisome ndio niweze kuomba hicho kikitu kitanikujia cha kujichua nitachukua biblia nitaweka kando nitafanya kile kitendo so nikishamaliza kufanya ile kitendo sitaomba tena So hiyo kitu ikanitesa, ikanitesa, ikafika wakati lazima nitoke kwa dadangu nikakondisha nyumba yangu. Huyu dadangu mdogo akanipa kazi, akanipa biashara. Alikuwa amefungua biashara na akaniajiri. ikafika wakati akaniambia, nimekuachia, fanya tu yako. Nika, nika juu sapa napata mapato mazuri, nikasema usiniamie sasa kwa chumba changu, ndio maana nibariki na kazi, mbona niishi kwake tena? Nikahama nikaenda kwa nyumba yangu. So kitu naweza kumbuka kwa ile nyumba, ilikuwa tu ni nyumba ndogo ya kuanzia maisha. Nilikuwa na nikifika kwa ile nyumba ninasikia nahisi kuna mtu hmm? nasikia hapa ni nyumba ndogo ambayo hakuna eti room nyingine ama chumba kingine, ni moja tu mm. pale Nairobi tunaita bed sitter mm ni pale unajua kuna mtu amejificha mahali, unaona kila kitu kwa kiti, unaona kama ni choo unaona, lakini kiingia nasikia hapa kuna mtu, kuna mtu na ule mtu ni, ni ile nitaita aje, ni ile uwepo wa mm. mwanaume mm. Lakini sikuwa naogopa, na katika kichumba bado ninachichua, na katika kichumba ikifika usiku kama sijaangalia chini ya kitanda sitalala, ni kwa maana nahisi kuna mtu chini ya kitanda na ukiangalia hakuna, umuone, simu, lakini kuna uwepo na utanitoa hapo, kuna mtu hapa na si mawazo. Ni kwa maana nikiwa nje yale mawazo hayapo, na ifanyike kila siku, na wakati nasikia uwepo na wakati mwingine sisikii uwepo mm. So nikakaa pale, sikukaa kwa muda mrefu, nikaona ni vizuri nitafute chumba kikubwa mm. na Mungu akanifanikisha nikapata chumba kikubwa, lakini bado hata hiki chumba kidogo mm. kulipa hata kodi ya nyumba inakuwa ni tatizo, na si kwamba sipati pesa, pesa zinapatikana, lakini sitakueleza inaendaje, inapotea tu. Ikifika siku ya kulipa kodi sina, so ilikuwa ni kusumbuana. So nikiama pale, si kwama kwa uzuri mm. niliama ni kwa maana nimeshindwa kulipa nini kulipa Good. kodi na wale watu wajanijua lakini kuna pali pengine najulikana acha niamie hapo watanivumilia mm. so nilipoenda kwa hiyo chumba kikubwa ilikuwa ni chumba kikubwa nakumbuka ilikuwa na kor, ni kama Yes. nilipoingia ni siku yangu ya kwanza kwa hiki chumba. Mm. Nilipoingia kwa bedroom kwa chumba cha kulala na nikafunga, nilisikia mtu anatembea. Sijalala, nimekaa nikasikia huyo ni mtu anatembea ile una mtu ndo huyo na huyo mtu ni mwanaume mm. lakini nikasahau yani kanitoka na nikalala na bado hapa nina, nina, imenirudia sasa ninafanya mkono kwa ndoto na bado ninajichua kwa mara si kama kitambo mm. hapa mm. ni naweza kaa wiki moja wiki mbili lakini hii hata kuota niko na mwanaume kwenye ndoto ni mara kwa mara si kila siku hiyo mtu aliotembea aliingia au alikuwa anapita corridor? Nilisikia tu ni mtu kwa corridor. Anatembea ndani au corridor? Kwa corridor. Mhm. Mm Nikasikia ile kuogopa lakini ikapotea tu, sijui ilipotea jinsi vipi. Mm. Nilipoenda kesho kazini nikaambia mama mfula, kaambia mimi usiku kwa nyumba yangu nilisikia mtu anatembea. Akaniambia hizi manyumba mnazikimbiliaga ziko na maneno. Ikaisha waje, ikaisha hapo. So kwa hii nyumba ninajichua, kwa hii nyumba ninafanya ngono kwa ndoto na nikasikia maisha yangu nimefika mwisho, ni kwa maana nimejiingiza kwa madeni, ni kwa, ma, kwa madeni mingi sana, niko kwa vitu ambazo mwenyewe sizifikia. Bado ile nyumba ni begali kulipa ni shida. Bado kwa ile nyumba vitu, yani mambo ikakuwa ni kila kitu imekuwa ime, nimeharibikiwa na kila kitu katika maisha yangu, na hakuna mtu anayejua. Ambao walijua ninateseka ni mm. familia yangu ya ndani ambaye ni mama yangu baba yangu alijua zaidi kabisa msichana wangu hayuko sawa. mm. My sister, yani mtoto wangu walijua, ni kwa maana hata kama sijawaeleza wanaona mambo yangu si sawa, na maybe my cousins ambao si wale wengi, lakini wenye tuko karibu na wao Ndiye. ambao tunaweza walijua, hata kama sitawaambia kuna mahali kuna shida. So nikakaa hivi nikaona, eh, mimi nimefika mwisho, hata niende kwa mganga mm. Nilipoenda kwa mkuu, mganga alikuwa ni mama ili, kuna kipindi fulani kilifanyika nikakutana na mmoja na mtu fulani sitamsema jina na alikuwa anaongea mambo ya waganga akasema kama fulani ukienda kwake huyu anakusaidia so nikachukua simu yake alikuwa ni mama nikachukua simu yake alikuwa anatumia, anatumia kabambe nikachukua kabambe ndo kabambe ni hizi simu ndogo utu mm. dogo tukubonyeza mm. nikaona ameshamtaja jina mm anaitwa so and so. So kwa namba yake nikaangalia, ndio huyu nikachukua namba transfer nikapeleka kwa simu yangu. Mm. Ilikuwa ni Saturday, ni Juma Mosi. Jumamosi usiku. So on Jumapili mka asubuhi badala kwenda kanisani nilipigia yule mama. Mganga wa? Ule mganga. Mm. Nikamwambia mimi naitwa fulani na fulani. Nataka kuja kukuona. Uko wapi? Ni kwa maana sikujua uko wapi. Mm. Akaniambia niko sehemu fulani. Nataka kukuja. Akaniambia ni sawa kuja ke Mm kesho. So hiyo Sunday nikakaa nikiji nikijiandaa kwenda kesho yake, ni kwa maana hata nauli ya kufika pale sina, na kawaida lazima ukienda kwa mganga utakuwa na kupeana pesa sina, lakini nikaenda kwa imani mm. nitaenda tu, so ni mbali na kitu mpaka saa hizi wake inanishangaza ni kuwa hata mkiniuliza, nakumbuka nikipanda gari ya kwenda hayo maeneo mm. pale nilishuka, vile nilienda siwezi kumbuka mm. siwezi, ilinipotea kabisa, ni kwa maana ilikuwa ni mbali, lakini kajitahidi Akakuwa ananipigia simu, umefika wapi? Akanielekeza. So nilipofika nilimpata, ilikuwa ni masaa ya jioni, yani mm. kuna giza. Alikuwa na mama fulani, na mimi nimefikishwa pale na motorbike ambaye ni pikipiki Niliposhukishwa akaniangalia, akaniuliza wewe umekuja kufanya nini hapa? mm. na wewe ni mtumishi wa Mungu. Sasa hiyo kitu ikanivunja moyo, ni kwa maana nikitoka pale Nairobi bado nilikuwa nimemwaminia Mungu, maisha yangu itakuwa sawa hapa nimeokoka ni kama sijaokoka, yani nimeokoka lakini vitu haziko sawa. So akaniuliza umekuja kufanya nini hapa, nawe ni mtumishi wa Mungu. Sasa hiyo swali nikavunjika, nikaona Mungu ameniangusha nikaona Mungu ameniacha. Yani ilifika mahali nikasema ni kama hakuna Mungu, ni kwa maana nimeomba na hakuna kitu. Akaniambia hakuna shida, njoo tu, ni kwa maana hata wachungaji kuja huku kusaidi kusaidiwa uja sina hela tukakaa kwa chumba chake akanipa chakula shida yako nini nikamwelekeza akaniambia sasa nitakuamsha saa tisa usiku nikupeleke kwa madhabahu inaitwa shrine hmm? shrine. Shrine. Eh. Sasa maana yake shrine ni, ni kwa msitu mm. Sasa sijui huku inaitwa haje, ni kwa msitu mali ni kama madhabahu tu au kilinge, sijui lakini kitu kama hiyo. Ehe, tuendelee. Akasema nitakupeleka pale saa tisa usiku, so lazima utakumbuka. Mm. So mimi nikalala, ile sijalala ni kwa maana hapa niko ugenini, mimi ni kuna watu, kuna mtu mmoja nilimpata amekuja pia kutengenezwa. Ilipofika saa tisa ya asubuhi akakuja akaniamsha akaniambia sasa ni masaa ya kwenda ya kwenda pale alikuwa ameshanielekeza usiku tunaenda ijapokuwa sikujua ni vile alikuwa amenieleza usiku ananiambia ndakupeleka pali kikwetu tunaita idhembo yani ashrine mm. nitakupeleka hapo sasa asubuhi akaamka akaakisha ile chemli ile taa na akanielekeza alikuwa mbele zangu ni asubuhi ni usiku saa tisa asubuhi Saa tisa asubuhi, saa tisa usiku. Saa tisa ya asubuhi, saa tisa si asubuhi, masaa ya asubuhi. Asubuhi inaanzia saa sita. Aha. Saa saa tisa asubuhi. Mm. Akanielekeza, alitoka mbele zangu namfuata nyuma. Tukafika mahali nikaona kimti kikubwa. Mm. Hizo miti si rahisi zipatikane huko kwetu. So hii mti ni kabisa inakaa tu ni ni hiyo mahali ni, ni hiyo idhembo sasa ni hiyo shrine. Lakini kwa hiyo mti kuna nafasi nyingine ameitengeneza ni kama kanyumba tu kifulani, kama hizi pale ndege ulala mm. lakini kubwa, mtu anaweza ingia ndani. Akaniambia ingia, na kuna ile pesa nilikuwa nafaa kutoa nieke ndio niweze kuingia. Mm. Siwezi kumbuka ilikuwa ni pesa ngapi, nakumbuka kinaambia kutoka kwa nyumba nibebe shilingi fulani za kunikaribisha kwa nyumba. Mm. <clears throat> so nikaenda pale akaniingiza, akaanza ibada yake ya kufanya nini ya nadhani pale nataka kujua shida yangu ni nini, kwa maana kwa nyumba nilimwambia niko na hii shida, niko na madeni, niko na kukataliwa, niko na kuwekelewa vitu za uongo, sina bwana. Nilimwambia vitu vyangu vyote, matatizo yangu mm. so pale akufanya kitu kwa nyumba mpaka tulipoenda pale. Tulipoingia pale, akaanza kufanya ibada yake, ambapo alikuwa anaongea kwa lugha ambazo mimi na, na suspect nilikuwa nadhania ni kama Kiislamu, Kikorani, lakini ni lugha mimi mwenyewe sijui anasema nini mm. akafanya vitu vyake ndo akaniambia wewe uko na maji uko na majini mahaba jini mahaba alisema majini yani majini yani mengi e, vile aliweka si moja mm. ziko mingi lakini hakuniambia ni ngapi mm. lakini ndio uko na majini mahaba uko na hao wanaume wa rohoni so nikamuuliza nikasikia moyo wangu umevunjika nikasikia vibaya Ijapokuwa nikienda tu kwake nilijua kwa akili yangu kuna jini mahaba kwa maisha yangu, ni mm. vile tu sikujua jinsi ya kujitoa mm. na pia nilikuwa naomba, lakini sijui jinsi ya kuomba, niko tu kitu inanitesa. Aliponiambia ni jini mahaba, nikamuza sasa, hizi jini mahaba zilitoka wapi? unamuuliza yeye. Nikamuuliza mganga. Mganga. Sasa kabla ya majibu ya jini mahaba mm. alitoka wapi mm. na kile ambacho kiliendelea, labda alikusaidia au vipi? Tunapata mapumziko mafupi na tutakuja kuendelea katika sehemu ya pili, tujue kama jini mahaba alitoka wapi kuja katika maisha ya Venie, lakini pia jini mahaba yule, je, alifanikiwa kutolewa na yule mganga pamoja na hustling zote ambazo alikuwa akizipitia maisha yalikuja kuwa marahisi mbeleni au ni kitu gani ambacho kiliendelea?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 Baki hapo hapo.